No te dejes engañar. Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero hacer una reflexión sobre lo que es un engaño que muchas veces tenemos en nuestra vida como creyentes, como personas que creen en Dios y que creen en la palabra de Dios. Muchas veces vamos a ser engañados. ¿Por qué hablo de esto? Vamos a leer en Gálatas, capítulo 6, versículo 7, donde dice, no se engañen, Dios no, se, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo engañar a Dios. En mi vida, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy sembrando, esto es lo que voy a cosechar. Y esto nos hace reflexionar mucho, porque lo que estoy viviendo hoy es el fruto de lo que sembré ayer. Entonces muchas veces estamos pasando por problemas, por dificultades, y ah, Dios no está, Dios no me escucha, pero nos olvidamos que estos problemas, que estas dificultades, fueron la consecuencia de nuestras malas acciones, fueron la consecuencia de nuestros pecados. Entonces, estamos viviendo problemas y el problema no es Dios. El problema fue que hemos sembrado mal, que hemos hecho algo de malo y esto ha producido en nosotros hoy problemas. Esto, por ejemplo, puede pasar en tu familia. Ah, que estás peleando con tu esposa, que te estás peleando con tu esposo, pero ¿cómo sembraste en tu matrimonio? Claro que se no has sido fiel, claro que se eh, no has hecho em, em, no has hecho todo lo que tenían que hacer en tu matrimonio con responsabilidad, Claro que hoy estás viviendo problemas, claro que hoy estás viviendo peleas y dificultades. Y la mayoría de las veces siempre damos la culpa al diablo, y no quiero ser el abogado del diablo, pero, pero la mayoría de las veces el problema no es el diablo y no es Dios, somos nosotros. Nuestras acciones que han sembrado cosas malas en nuestra vida. Y hoy estamos cosechando el fruto. Bueno, pero también hay una buena noticia. ¿Cuál es? Que si hoy vamos a sembrar bien, entonces vamos a cosechar bien en el futuro. Entonces yo no puedo cambiar lo malo que he hecho ayer, los malos o la cosa mala que he hecho en el pasado. Esto no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi presente, puedo cambiar lo que estoy viendo ahora para poder vivir un futuro mejor. Entonces está, eh, quiero que tú puedas reflexionar sobre esto y si tiene que cambiar algo en tu vida, si tiene que empezar a sembrar bien en tu vida, haciendo cosas buenas, cosas correctas y sacando de tu vida actitudes destructivas, actitudes mala, pecados que están influenciando de forma mala tu vida. tiene que hacerlo hoy, lo primero, porque no puede ser, eh, no puede burlar a Dios. Es mejor que no va a ser engañado. Ah, bueno, pero que a mí me hicieron esta oración especial con el toque de Dios, así todo se solucionó. Bueno, <laughs> la mayoría de, de las veces no es así. No se puede burlar de Dios. Hay un orden en Dios y tenemos que empezar a sembrar bien para cosechar bien en nuestras vidas. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu pensamiento? Escríbeme abajo en los comentarios qué opinas y que puedas compartir este vídeo con cuanta más persona conoces para que puedan recibir esta importante reflexión. Hasta luego.